Każdy z nas, ty, ja, jesteśmy po trochu taką marionetką, gdzie nasze ruchy zależą od sznurków. Nazwę te sznurki. To są moje dobre, złe nawyki, mój charakter, moje wychowanie, osoby, które, które, mają, na mnie, które mają na mnie wpływ. Potrzebuję autonomii. Tutaj w Falenicy mamy spotkanie, warsztaty na temat pogodnego przywództwa. A pogodne przywództwo rozpoczyna się od autonomii, od samodzielności. Ta samodzielność, niezależność polega na tym, że nazywam swoje sznurki, decyduję, które z nich odciąć, żebym mógł stać na własnych nogach. Też zrób takie ćwiczenie, też określ, jakie to sznurki decydują o tym, które i w którym kierunku kroki wykonujesz. A potem określ, który sznurek czy które sznurki przetniesz, żeby stać na własnych nogach, żeby kierować własnym życiem